Bab yang terakhir untuk kitab 206 Semoga Allah uh, merahmati dan memelihara pengarang kitab ini uh, Ustaz Muhadir Iaitu bab Laylatul Qadar Laylatul Qadar ialah hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW Yang tidak diberikan kepada mana-mana umat yang lain Satu Laylatul Qadar ialah hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang bahkan tidak diberikan hadiah ini kepada mana-mana nabi lain sallallahu alaihi wasallam jadi setahun ada satu malam je Lailatul Qadar setahun satu malam saja Lailatul Qadar subhanallah 360 hari eh 354 hari satu malam je bulan Islam 354 lah, hari bulan Islam satu je Lailatul Qadar Oh jenuh cari lah ustaz Tak jenuh lah Sebab Lailatul Qadar ini berlaku pada bulan Ramadhan Dia bukan sepanjang tahun tu Ada pendapat sepanjang tahun Tapi pendapat tu sangat terpencil Nah, Jadi Lailatul Qadar malam Ramadhan saja dalam eh, dalam Ramadhan pula Nabi sebut taharrau lailatul qadri fil 20 al-awakhir min Ramadhan. Nabi kata carilah Lailatul Qadar tu 10 malam yang terakhir. Nabi sebut pula 10 malam. No? Ha, 10 malam yang terakhir pula Nabi sebut. Hmm. Lailatul Qadar ialah dia macam raja malam daripada 354 malam setahun. Dia raja. 354 malam setahun rajanya bernama Lailatul Qadar. Subhanallah. Sebab apa? Sebab ibadat pada malam itu menyamai seribu bulan punya ibadat. Gandaan dia. Lailatul Qadri khairun min alfi syah. Ha. Okey. Tanda-tanda dia yang disebutkan oleh para ulama kesuat 146 sinaran cahaya matahari pada pagi esoknya tidak kuat Yang ini ada hadis riwayat Al-Imam Tirmidhi Inna syamsa sabihataha laysa laha syu'a' Cahaya matahari pada paginya tidak kuat Kelihatan putih cerah tidak banyak sinaran Kemudian tanda-tanda lain uh, Yang disebutkan oleh para ulama Nah, ha, yang ini sebahagian besarnya tidak ada hadis kan nah, ha, ini tidak ada hadis yang ini uh, yang dialami oleh sebahagian para ulama ha, iaitu rasa air laut menjadi tawar tapi tak semestinya tuan-tuan ah. ha, tak semestinya siapa yang rumah dekat dengan laut sekejap tiap-tiap hari dia pergi ke laut tiap-tiap hari dia, dia pergi jilat air laut ambil setitik tak rasa ambil setitik rasa dia kata ustaz 30 hari saya rasa tak ada sehari pun ayat tu tawar semua masin ha, ni nak kata siapa mohong pula kan ha, itu saya sebut yang ni tak semestinya yang mana yang tak ada hadis itu tidak semestinya yang ni yang dialami oleh sebahagian para ulama ah ha, begitu ya lalu jadi tawak para malaikat tawaf di masjid haram di atas kepala manusia pelepah tamar sujud lelaki lumpuh boleh berjalan selepas berdoa lelaki di Basrah sembuh daripada bisu malamnya tenang anjing tidak menyalak hmm. yang ni semua disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka lah nombor 1 sampai nombor 4 tadi ni nombor 1 sampai nombor 4 eh bukan sampai nombor 6 disebut dalam dalam al-majmu' lataiful ma'arif jam'ul fawaid dengan syairus salikin empat buah kitab tersebut ulama-ulama tu ha? Uh, maksudnya uh, pengalaman mereka Okey, kemudian yang terakhir kaedah mencari Lailatul Qadar. Nah, uh, sebelum tengok kaedah ni, uh, suka saya sebut uh, tak tak perlulah bergantung dah sangat dengan kaedah ni. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab saya tak suka um, saya tak mau orang-orang kita malas. No, bila dia tengok kaedah habis dia kata tu dia rahsia dia malam lain tak bangun. No? Mm. Dan sepanjang saya belajar di Syria dulu saya tak pernah dengar daripada mulut para ulama syiria untuk menyebutkan Lailatul Qadar malam ni, kaedah dia macam ni, cari malam ni, tidak. Ha, kami ditarbiah bahawa Lailatul Qadar itu ialah raja segala malam kepada umat Nabi Muhammad. Maka carilah dia pada 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir. Setiap malam kita hidupkan, setiap malam kita hidupkan. Cuma pengalaman para ulama, pengalaman para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah jika awal Ramadan bermula hari Ahad atau Rabu, Lailatul Qadar diharapkan insya-Allah berlaku pada malam 29. Kalau mula awal Ramadan hari Isnin, maka Lailatul Qadar malam 21. Kalau mula Ramadan pada Selasa atau Jumaat, maka malam ke 27. Ha, boleh tengok ah. Malam 20, 27. Tahun ni Ramadan kita hari Jumaat. Ha, maka mengikut apa yang diperhatikan yang dialami oleh para ulama sebahagian mereka maka ia jatuh pada malam ke-27 jika hari Khamis maka malam ke-25 dan jika Sabtu maka, maka ada terqadar insya-Allah pada malam ke-23 itu kaedah pertama Ha, ini bukan dalam majalah disebut nah, dalam kitab yang yang pelbagai. Ha, Eh, Ustaz Muhadir sebut di bawah ni kaedah-kaedah tadi disebut dalam kitab Hasyah I'anatul Talibin, Hasyiatu Al-Jamal, Hasyah Fathul Wahab Al-Barmawi, Al-Qalyubi, Al-Jawharul Mawhub, Al-Wujairami Al-Khatib, Hasyiatul Bajuri, Al-Abdil Qasim, Al-Ghazi, dalam kitab Bughyatul Tullab, dalam kitab Al-Jawharul Mawhud, wa munabbihatul qulub. Nah, hmm, okey. Jika awal Ramadan bermula pada hari Jumaat, maka Lailatul Qadar diharapkan bermula pada malam ke-29 Ramadan. Ada dua. Tahun ni Ramadan start Jumaat. Ada ulama kata 27, ada ulama kata 29. Nah. Hmm. Tapi jangan beribadat malam tu saja. Kan? Ha. Boleh jadi tak tak jadi malam 27 dan malam 29? Boleh jadi kerana ni bukan nas bukan nas yang qat'i daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat para ulama. Jika bermula hari Sabtu maka malam 21. Jika Ahad maka malam ke-27. Jika hari Isnin maka malam 29. Jika Selasa maka malam 25. Jika Rabu maka malam 27. Jika Khamis maka malam ke 21. Itu sajalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu daripada saya. Uh, bacaan kitab 206 permasalahan puasa susunan Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah wa iyana wa jami'al Muslimina wal muslimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh